الرحيم نعم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينة نعم رسول من الله يتلو صوفا مطهرة نعم فيها كتب قيمة نعم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة أنا أقول من قال سورة القدر za mu shiga cikin suratul wato qayyima ko bayyina tana da sunaye guda biyu dangane da malamin kira lam yakun allazina kafaru Allah ya ce waɗanda suka kafirta ba su kasance ba min halin kitab daga ma abuta ta bai wuri ko da tsara wal mushrike sannan kuma da mushrikai kamar yadda muka da nan akwai ƙungiyoyi wanda yanzu suna gambiza na addini musamman a kasashen turai a nan ma kasashen afirka akwai su wanda ake cewa a yi gambiza wai kiristoci a bace musu kafai a yi kace masu a hannun kitabu kawai a najeriya ana ce mata yantatat haka take kuma kungiya kungiya ce malaman sun zo sai kane kane a cikinta da sunan da'awa wanda yake wa'azi tare da musulmi da kiristoci sai ka ga da shahararren malami da wani babban fasto da kuma mai janwa baƙi na addinin musulunci sannan kuma da fasto a jere ana wa'azi wanda sunan a wannan kungiya da addinin musulunci da addinin kiristoci wai duka wai da ne ake a wani addinin musulunci wallahi ba lalabe wani ki wallahi addinin musulunci ba lalabe wani ki wanda yake ba da wannan tunanin ya hudda shi da kokolwar shi ai kai musulmi ba lalabe ba kake kai da kake ta ɗan gatan Allah manzo Allah to manzo Allah zai zo kariya manzo Allah zo da Qur'ani gaskiya ne sannan kuma Allah ya ce inna dina inda Allah islam addini na kwarai a wurin Allah addinin musulunci saboda haka mu musulmi ba na da gaba muke saboda haka idan kai wani kungiya ta wani na gamayyar addini wallahi ka maka rubi gara ma an da za ka kaje kai kirantacin zama lafiya addini musulunci ya yi da kowane irin mutum ku zama lafiya amma addini musulunci bai yarda ba ka hada da wani ku yi kai wa'azi tare da sunan wai addini duka ɗaya ne da albe ne wannan kuskure ne ke yin sannan kuma da mushrikai mun fakke na ai ba kushe ba har ta ta mu bayyana har dai hujja karana ta zo musu rasulan shine manzo na musamman kaga dan girman manzala sai mai nikira sai mai nikira bi ce ba an rasulu sai ce rasulun dan ya nuna ma manzala ba sauran annabawa ba ba daidai ba yake da sauran annabawa ba ajinsa ɗaya bane ba saboda shi babban manzo ne a kan sura rasulun min Allah manzo ne daga Allah ya daru suhuban mutahara yana karanta takardu masu kima masu daraja waɗanda suke ɗaukaku fiha a cikinsu mutumin akwai rubutu ƙayyama wanda yake mutu ba. shi ne zai wa ma tabaraka lazina وما wa ma tabaraka الكتاب اي kitaba ai yace yahudu ko nasara ai ba sa gyare gida bi ba illa min ba da ma ja'atul bayyina sai bayan hujja ta je musu duk shirman da suke wallahi sun san addinin mutunci gaskiya sai kiyayya da wannan kuma halaka in Allah ya hallakar da kai to kuma ko kana cikin musulman sai a ce dai illa ma sha Allah amma dai babu wani mutum a duniya wanda bai san ba addinin musulunci gaskiya ne ko da wanda za ga ya zo ya taka qur'ani wallahi ya san abin da yake shirme ne alqur'ani ne gaskiya sai dai kuma shi shedan zai iya sa ka kai abin da ba daidai ba ya sanya ma a zuciyarka wannan abu a ganin ka daidai ne saboda yawa ana haka abin da ba daidai ba shedan sai kawai dama ka yi ka kallon wannan abu a daidai dali wato misali za a ga mai shan giya mai shan giya shaidan sai ya kawata mai aiki ba kome bacci mai zina shaidan sai ya kawata mai ai ba kai ɗaya ba kake zina mutum nawa yake zina to saboda haka duk wani wanda yake kin addinin musulunci ko yake kafirci wallahi ya san addinin musulunci shine addini na kwarai shine addini na gaskiya sai mu ji Allah ta'ala rahma wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din